А, блядь. Ты чё, блядь, палец? Ну, лёг. Блядь. Вы же... Бля. Блядь. Блядь. Блядь, испачкал. Блядь. Придумать фанта... Блядь. Вот ты в своем глазу... Блядь. Блядь. <laughs> Да, блядь. Учит сигнал. И они... Блядь. Блядь. Это чё не... Бля, преувеличенного, блядь. из ис, ис, блядь. в душе, мойтесь и слышите, что... Блядь. А, ну, блядь. Блядь. Можете называть меня как... Да, блядь, переумершим, блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Фух, удачи, блядь. Бесплатный, блядь. Нобелевской Блять. Взял попкорн и провел эксперимент. Блять, какой попкорн? Блять. Еще один Спенсер. Блять. Вы же, блять. Блять. Запотенного бля, Не разрушай, бля. Не... Ты чё, бля? Ты чё, бля? Ты чё, бля? Чьи родственников? Блять, да блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять. Никогда не слышали? Блять, блять, блять блядь. Данный момент. В момент... Блядь, вселенной. Блядь. А блядь. Что? Блядь. Не, блядь. Блядь. Блядь. Блядь, почему? Блядь. Этого непонятного руковод... Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Биограф... Бля... В какой-то момент... Блядь. Лю. Блядь. Блядь. 98 -го года... Да блядь. Блядь. Блядь. Да блядь. Ну, отдыхай. Блять. Хуйня, блять. Да хорош, блять! Суд такой, блять, блять, блять, блять. Да, блядь, ну почему ты не делаешь? А, блядь, сука, при некую активность напряжи... Блядь. ЭЭГ показывает некую активность на протяжении... Блядь, ЭЭГ была практически... Блядь. Какой же увлекать... Да, блядь. Ну что, блядь, так хорошо все было. Блядь. Что? Бегу, бегу, бегу, бегу. Блядь. Призу за кашем, призу... Блять. Она гласит, что мы через какое-то время сделаем андроидов. Блять. В разлет, Блять. На картина смогал... Блять. И все, блядь. В то время начали развиваться технологии роботоди... Блять, сука. Скорее наступил какой-то говнопокалипсис. Э, блять. Ай, блять. Да блять. Да блять. Awards в категории блять. Выкрикивать матюк... Бля, да что ты заплетаешь? Выкрикивать, блять, именем матерных слов. Блять. Да, логично, блять. И почти... Бля! Почти... Бля... Блять.